敢不敢飙一千啊，靓仔？看到我车尾灯，算你赢。来，三、二、一，三。 <laughs> 哎呀，你干啥？快来！哎哎呀，这啥玩意地上，哎呦我的妈！啥你有病啊？二哥，你看啥呢？这招不下了，帮我抬抬行不行？真要妈！抬。 你！ <laughs> 海过去，冤冤相报合适。哎呦我操的，兄弟！哎呦我的妈！慌慌张张，匆匆忙忙，为何生活总是这样？难道说我的理想就是这样？ 眼神，我遇上对的人，我挥剑转身。 你有病啊！ <laughs> 这你别笑！你他妈的操！妈，你啥来了？ 老王，我技术不好，你下去帮我擦擦，这都不轻了。擦，你帮我擦擦头，我技术不好啊。我车留儿啊！我天！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！妈，去哪里啊？刚从广东回来吧。哎呀，上车，上车，上车，这怎么好意思呢？

老公，该睡觉了。好，被子盖好一点啊。嗯，行。好。暖和了吗？ 暖和了。 Thank you.